Okoki okutana na banyama ya makasi, ekoki koboma yo, to nyoka ekosuwa yo, okufi. Me luka na moi, po koluka ya moi, Nzambe apesi moi mpo na moto atambola. Eh, toto beise swa moko kotali luki lilo boluki bolo imbe butu ono atumaka koni yale ko bobali imambo tumaka le ko bobali